Hei, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a sădi. Mersi, Adrian, pentru inspirație. Uh, N-am terminat RIMEP cu Grațian Anson, Continuăm până duminică. Și pentru mine uh, a sădi este ceea ce s-a întâmplat de două zile încoace. Am pus o sămânță mm, pe un pământ uh, proaspăt al încrederii că pot să schimb ceva în mine și Astăzi am simțit așa niște muguri că dau din sămânța aceea. Pentru tine ce înseamnă asta de? Ceau!